Hola, bones, tardes bones, bones tardes. El vídeo aquest que estic fent no és una presentació, és un recordatori, d'acord? Jo faré un recordatori, que us n'he de dir. Si us sembla bé, fora d'ideologies polítiques, ho prefereixo dir en català, però els que vulguin en castellà que se passin fotre, em perdó. Jo sóc Aaron Beix, eh, que la tita no li creix, que sí li creix, perdó, i que fa pudor peix. Ai, i que no fa pudor peix, d'acord? Me cago en la puta, m'he liat. Eh, bueno, eh, amb la tema de sèrie jo sóc el detectiu acuerdo, que a sortir un momento eh, lo de estrés tres del lo de les tres tocines perdón, que es una a dir. Ah, les tres está estan una mica perdudes, tinc pocos recursos, necesito más recursos para poder trobar y yo creo que será nada tan a, la India, yo creo, porque ni, ubicación, no sé si parla un código morse para trobarlos, porque ya no sé qué feo o señales de fum. y bueno, eh, quedar aquí parada la cosa, de acuerdo No us preocupeu que continuarà, perquè tingueu ganes de veure la sèrie. Ara de moment se paralitzarà una mica, d'acord? Hi ha molta feina, però no us preocupeu que eh, aviat tindreu els resultats. Moltes gràcies i que, que veieu bé, que us n'he de dir.